За албай шинэ. Наад чинь болцсон. Алтаа. Араа цацааруу дахиад яриад яач. Миний асуулгач л байна. За sige. Оо. Зөв хэлж болооч. Үгүй. Бороо за тойруулаад авахгүй. Яаж? Үгүй яаж локейшн шийдэлээ. Шэргэл байдаг юм аа. Шэр фрэндс гэдэг. Нөө, юу байх вэ? Шэрлэтгэж гэдэг. Тэгээ даваа далаа байгаа шүү дээ. Яа даа тарьж явах. Энд чи хүүхдийн хүмүүс л үчилж байгаа шүү хөөе. Бидний сонин. <laughs> За бид одоо яг хөдөлж байна тий. Тий, тэгээд э, найз руугаа локейшн нэг шеэр хийчихэж гоо. Э зураг биш, локейшн шеэр. Зураг биш, яг локейшн нь. Яг байгаа локейшн нь. За тэгвэл бүгд хаана уулзах вэ? Тэр мал гэдэг нь гол гэж. Гол гэж. Юу юу өвлжөөний юу? Өвлжөөний юу? Саяг энэ уул даваад бид нэг л гол гол гэсэн да. Үгүй бид нар гурван гол гарсан. Энд хурж ирэхэд бол Аа мөрийг ад нэрөө гурав байна тийм. Тийм. Э та таа хайгуу. Тэгвэл Яг аль давааг яриад юм ярихгүй бол тодорхойлохгүй. Харин аль давааг нь яриад байгаа юм. Энэ аймгийн дөөсөө хамгийн нөө За Big Big Family эхэлж байна. За тэгээ Big Big Family өнөөдөр Аранга аймагт бид нэр Нина имээтэйгээ золохоор а бас нэргүй ахыхаа гэрт ирээд байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэр өмнөх Big Big Family-гэр болохоор а манай эмээгэнд очиж исэн. А тэгээд ээж маань бас орж исэн. А тэгээд дүлгөөнөөгийн бас ээж эмээ эднэртэй уулзаж үзье гэдэг хормон дээр бидрийг харцсан учраас хүмүүс аягүй хүсэл тавьж исэн. Тэгээд бас тантай золгонгоо бас эмээг юусе big big family-гээр тэг нэргүй ахтай ингээд бүгдээр ингээд нэг хамт оруулчихъя гэд. Тэгээд ийм хүсэл тавьсан байгаа хүсэлтийг хүлээж авсанд баярлалаа. Манай энэ нэвтрүүлэг маань болохоор хүүхдийн хүмүүжлийн талаар хөвшлэн яригддаг. Тэгээ нөх хүүхдээ хэрхэн яаж хүмүүжүүлвэл ер нь гайгүй зөв хүмүүжлтэй хөхт болох юм бол гэдэг талаар л хүмүүстэй ярилцаад байгаа. Тэгээд энэ удаа болохоор спорт хүүхдийн амьдралд, хүний амьдралд хэрхэн яаж нөлөөлдөг нэргүй ах спортоор одоо маш олон жил явж гээ. Нэргүй ах спортоор хүмүүжүүлэхээс гадна өрөөл одоо бас те тамирчин болохыг хүссэн улсуудыг спортоор маш их өмгөжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр улсууд спортоор хичээлээ сэтгэл зүйд нь ямар өөрчлөлт гарсан те тэр талаас нь бас тантай бас ярилцъя гэж бодод байгаа. Гэхдээ яг хуу эхлээд ерөнхийдөө энэ бол ингээд дундуура ярих юм. Ярих. А ер нь бол эхлээд та бүхнийг нэг сайхан нэг танилцуулчих гэж бодод байна. Та бүхнийг өөрийгөө нэг сайхан эхлээд танилцуулаач ээ. За би Арангаа аймгийн Батсангис суманд амьдарч ирсэн. Миний төрсэн газар нь Цэцэрлэгт. За Би төрсэн газар нь унсан газар угаа суусан дээр амьдрдаг чи яг тэгэр амьдрал байж. За 9 удаараад одоо 6 тань сууж байна. Тэгээ 6 хүүхдүүдтэйгээ сайхан амьдарч байна. Тэгээ ач хоочдаг гээд одоо өчнөө өчнөө болоод одоо 40 тань байл болж байгаа шиг. Тийм тийм. Олон бас. Одоо 3 туяа одоо 4 туяа рүү гэлд өгч явж үзэх гээд. Аа. Инглингээл төрүүлгээ 4 туяа үзнэ. Одоо инглин гэдэг чинь өнөрөө чинь том охин төрүүлтэй. Яг хоёр сайхан насалж, сайхан амьдарч байна. За би 1962 онд одоо Цэрнээдэнд гэдэг одоо манай ээжинд байна ингээд түүний хоёр дахь хүү болтерсэн. Зарангаа аймгийн яг Цэцэрлэг хотод төрөө. Тэгээ одоо өвөө юм хоёр дээр одоо 01 настаас эхлээд одоо өдөө болтол тийм юм хоёрт өргөссөн. Тэгээ юм эмээ өвөө хоёрын хүүхэд. Би болоод тий. Тэгэл тэндээс ерөнхий олсон сургууль усгаал багшин дэд оюутан болоод тэгэл одоо багш тасгалж явлагч. Тэгээ нээдрэг хүртэл одоо хүн уйж уралдуулдаг ажилтаа ингээл. Тэг спорт ч нь бол одоо тийм амар ажил биш л дээ. Хүн харахад бол нэг сайхан дандаа баярс ингээл ингээл тэмцээн уралдаан гэж яваад байдаг. Тэгээ энд энэ ч нь бол ардаа бол амьдралаа бүрэн хаядаг. Яг л тэр нөгөө өөрийнхөө төлөө биш нөгөө хүний төлөө тэгээ улс нийгмийн төлөө одоо цаг нар байдгүй. Одоо ар гэр одоо тэр бүхэл амьдралыг шийдэж явна. Одоо би сайн ар гэргүй бол тэгэл амьдрал одоо нэгсэндээ хэцүүднэ. Сайн ар гэр байгаа тул өнөөдөр өдөр хүртэл бас ингээд ажиллаад амьдрал явж байгаа. Тэгээд тамирчин хүний хувьд бол бас өөрөө бас тамирчин байсан. Дээр нь тэгээд асгаж болох болохоор бол аль аль одоо зовлонгол одоо би чинь 75 э, оноос эхлээл тамирчин болсон. Тэгээд өнөөдөр хүртэл одоо тамирчин нэрэн яваа одоо хаяагүй бас өнөөдөр хүртэл тэмцээнд ороод өөрөө бас тамирчин нэр. Тэгээд дунд нь одоо дасгалжуулагчийг 85 оноос хойш өнөөдөр хүртэл дасгалжуулагч. Нийтэд 45 жил. Ингээд нийт одоо 40 гаруй жил одоо 50 жил одоо тэмцээн оролдонд орж байна. Би харин таны нөө пара олимпийн тамирчдыг дасгалжуулдаг гэж сонсоод ирсэн болохоос яг ингээд тантай бас уулзаа энэ талаас нэг нэлээ ярилцаж үзье гэд бас бод. Би тэр бас а энэ чиглэлийн бас одоо яг хөдөлгөөний бэрхшээлтэй гэж яриад байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ чиглэлийн улсуудыг бас нийгэмд хүлээн зөвшөөрөх тал дээр бас бид тээр нэлээ ажил хийгээд боддог байгаа. Тэгэхээр яагаад яг энэ тамирчдыг та сонгож ав тасгалжуулах бол юу нөлөөлвөө тий? Тэрнээсээ та нэг хэлээч. За би чинь 2010 оноос пара хөнгөлөлтийн төрөл рүү орсон юм. Тэгээ манай арангаан тамирчид тиймд оролцсоор байна гэдэг над дээр ирж хүсэлт өгөөд тэгээ бид нэг орж үзье. Тэгээ би анх одоо тэдний чинь ингээд тэмцээн оролдоон болдгийг мэдэх нь бол мэдэн. Тэгээ яг одоо яаж яаж одоо тасалж явуулж явах гэх тэр э, хүнтэй харьцаж үзээгүй. Тэгээ яг нэг удаа За би та нарыг бэлдээт гэдэг нэг тэмцээнд хэдүүл очиж оролцъё гэдэг. За. Тэгээд аймгийнхаа нэг 10-аад тамирчдыг бэлтгээд улс төчөөр орсон чи манай аймаг төрөвлөсөн. Аа ямар гоё. Тэгэл тэндээс нөгөө тамирчид маань өшөө багшаа бид нэр одоо ингээд олон улс юуны тэмцээнд оролцсон. Цаашаа амжилт гарах боломж өгнө гэдэг. Тэгээд э, тэндээс э, нэг 4 5 тамирчин сонгож аваад Тэгээ олон улсын тэмцээнд орно. Тэндээ очиод бас медаль аваад. Аа. Тэгээд энэ Азад өрсөлдөх тийм боломж байдгийм байна гэж ойлгоод. Аа. Тэгэл одоо тэрнээс жоош ингээд одоо өнөөдөр чи 10 жил олимпийн тамирчин, Азийн рекорд хоёр тамирчин. Оо. Тэгээ олимпийн 5 дугаар байрт. Одоо бас Азийн рекорд, олимпийн рекордыг тамирчин маань хийгээ явж байна. Аа ямар гоё. Тэгээд пара тамирчид чинь гол нь онцлог нь хэцүүлдэг тэр чинь нөгөө нийгэмд харьцах харьцан тэрий чинь хүн одоо тэгж өөр дээр авч одоо тэгээд засгалжуулж хийгээ. Тэгээд амьдралыг хараал одоо тэгээд тэрний зовлон бэрхшээл бүх юмтай нэг хамт явна гэдэг нь хэцүү. Зүгээр тамирчмал хараад амарчаал хүрээд ирнэ. Тийм шүү дээ. Тэд нар ч нь бол өргүүлэнд бас янз бүрийн зовлон зөндөө бий. Тэр бүгд танд одоо хамт явж ижлэх. Илтгэхгүй бол жаахан ширүүлчих юм бол шаяад явчихна. Тэгэхээр гичний одоо авиас гичний юу байлаа гэд авиасгүй ч хүн байгаа. Авиасгүй хүний чинь нөгөө тэр э, спортын тасгал сургалтаар өөрийг нь хөгжүүлнэ. Одоо тэндээс ч бүр хэвтрий байсан хүмүүс тэгээд асгал хийлгээд явсараа сүүлдээ одоо ингээд зах дээр одоо change гэж хүртэл явж шүү дээ. Эрүүл болоод. Олон янзын одоо юм оромтоос ганцхан хамирч юм шүү. Тэгээд энэ чинь нийгэмд өөрийгөө авч явах болно, өөртөө итгэдэг болно тэгээд бас бусдтай нийлж тэр сайхан хамт олон үйлснэ. Хүнд итгэдэг болно. Өөрөө юм хийж чаддаг гэдэг ойлгодог болно. Пара спортын тамирчтай харьцуул шал өөр. За одоо Нина эмээгээс асуулт асууя. За Нина эмээ та багынхаа одоо өсөж төрсөн за мэдээж нутагтаа амьдарч байгаа багынхаа нэг юунаас түүхээс нэг бидэнд нэг хуваалцаач тий. Багын дурсамж. Багын дурсамж тэгээд бас багада одоо энэ нутгийнхаа хаахан байв. Тэгээд хамгийн гол нь бид нар нөгөө танаас нөгөө хүмүүжлийн бас нэг аргыг бас нэг энэ нэвтрүүлэгтээ сонсож авч үлдээж үлдээх үлдээх гэдэг гол зорилго нь. Тий. За бич багнасаа 16 нас хүртлийн Батсан гэсэн хүнд өнгөрүүлсэн. За. Тэнд 7 дугаарын төгсөл байсан. Би багцаалуудаа бас арай жоохон сэргэлэн байсан юм уу? бас жаахан авьяастай гэн урлагийн талд бас жаахан авьяастай байсан. Аа. Нуглардаг байлаа. Бөө. Үжгэлдэг байлаа. Аа. Аа тэгээд нэг бас нэг гитар мандли барьж тоглодог байлаа. Аа. Би сургуультай бол авьяастай байсан. Аа. 5 дугаар ингээ хүртэл онц сурч ийсэн. Аа. 7 дугаар ингээ бол онц төгсч чадаагүй сайн төгссөн. Аа. Тэгээд 7 дугаарыг төгсөөл идэрээд хөдөөжмөн техник болоод орсон тоо. Тэгээд хөдөөжмөн техник болоод 3 дугаар ингээд байхынхаа хавар мохролгоо ороод яш шалгалтнаар. Тэгээд шалгалтаа гэсэн намрын дахин шалгалт өгөхөр болоод. Тэгээд гарсан тэгтэл одоо өвөө чинь. Аха. Баян онгорд хоёр аваад надаас төрөөр төгссөн. Аха. Тэгээ баян онгорд хоёр аваад явхаар бол ганцаараа хийж чаддгүй. Би одоо яг залуу нас чи одоо залуу нас юм чинь хамт л явж байгаа юм чинь. Тэр намар би ирж шалгалтаа өгөөгүй. Тэр шигтэй нэгдэг нэг бол хайсан. А өвөөг дагаад. Өвөөг дагаа явсан. Тий, тэгэл явсан. Аа. Тэгээд 60 онд оюу бэлгийг гаргасчаад арангата эргэж ирээд өвөө чи нэг 8 сар басны дараа нэг өргөдөл төөх болж хөдөөч гомор явж ирсэн юм. Харагч баян амраас шилжиж ирж нэг дор болсон. Тэгээд би 61 60 онд төрж байж байгаад 60 оны 10 сард энэ зэт одоо энэ аймгийн төв нэгдүгээр цэцэрлэгт хүмүүжүүлэгчээр ороод. За. Тэр үед ч юм бол одоо мэрэгжлийн багш нар хуур байсан болохоор жаахан бас нэг хөгжим хөгжим оролдог авьяаслын урсуудыг л авдаг байлаа. Тэгээд тэнд ажиллаж ягаад 67 онд шүү дээ. 67 онд одоо манай улсын цэцэрлэгийн байцагч Карм гэж үрсэн. Одоохор бол адиттай шалгалт юм да. Аа. Бүх цэцэрлэгийн багш нарыг шалгалтанд оруулж би яг өөрөө сургуулаар нь яваагүй ч гэсэн сургууны талыг номсон. Одоо ерөөсөн жижиг том гэхгүй судлал саргаад ягаад тэргүүлээ тэр шалгалт. Оо. Тэгээ тэргүүлсэн чинь манай тэр байцаагч Харан багш манаваг ягаад сургууд яв гэсэн. Тэгээ би яах юм хүүхдүүдтэй байсан. Ээж чинь голцсон байсан. Нэргүй болцсоо нэргүйч би юм гар дээр байжсэн биш. Нэргүй удаа чинь тэр эрдэнэчэр гээд одоо нас барцсан банд байсан. Тэгээд инкээ гарцсан байсан. Тэгээ би сургууд явж чадахгүй чи яг уучраа яасан чи. Чамаг юус ямар ч байсан сургууд гэсэн. Чамд ичнэ үгүй гэдэг. Ичнэ байхгүйсэн шүү дээ. Цэцэрлэгийн дээжтэй. За. Цэцэрлэгийн юу? Техникомт. Тий. Чамд ичнэ үгүй. Гацхан чамд Монгол. Чи ичнэгээр сураад тэр шалгалтаа өгöd ингээ яа. Тэгэр ичнэгээр сурж ийш. Цэцэрлэгийн багшийн юу? Төвөг болж байна. Тэгвэл одоо таны мэрэгжил бол цэцэрлэгийн багш юм биш. Хөөе би өнөөдөр анх удаа сонсож байна. Хүү тийм. <laughs> Би бас анх удаа сонсож штеп. Тийм. Тийм штеп. Та тий гитар хаан тоглож сурсан бэ? Та чи чамгүй сайн гитар тоглож. Би бүр багтаа сурсан. Ааха. Тий. Мм сонсголоороо. Сонсголоороо сурсан байна. Аа за. Тэгээд бид нэр жаахта нөгөө гэгэр дэгэлс гэж байсан. Тэн дээр ажил арах гээд очи яасан чинь хөгжим тоглолтгүй гэсэн. Заавал хөгжим авсарж яаж байгаа чи. Ааха. Тэгээ маньтай болох болохоо гитар барьж ичээд гэгэр дэгэлс дээр. Тэгээ шалгуурч байгаа байхгүй. Тэгээ тэр цэцэрлэгийн багшаар тэнцэж явсан. Аа. Тийм л тий. Дэми хэдэн жил цэцэрлэгийн багшаар ажилласан юм? Би чинь 62 оноос эхэлж ороод 73 он хүртэл цэцэрлэгт ажилласан. Мм. Одоо нэг нэгдүгээр цэцэрлэг дээр хоёрдугаар цэцэрлэг биш. Одоо тэр нийтийн хоёрдугаар цэцэрлэг сүйдээ 71 онд байгуулагдсан. Тэнд үлгэр жишээ цэцэрлэг бай ингэж аймгийн хэмжээний үлгэр жишээ цэцэрлэг болохгүй ш. Тэнд нөө арга зүйн кабинет нь дундаа цаагийн кабинет байгуулсан. Тэгээд тэнд очиж нэг сайхан уран багш байсан Бямба гэд. Тэр үетэр тэнд одоо тэр цаагийн кабинетийг дагшуулж тэнд очиж ажиллаж байгаа. Тэгээд сүүлдээ яг энэ техникийн сургуульч нь гэгэрлийн хэсэс байрын багш нэгсэн байхгүй юу. Тэгээд манай гэрлийн ихсэн дараа шаардсан дараа намайг дуудаад танай гэр бүлийн чөвөнд тэнд ажилладаг юм чи ерөөсөө тэнд байрын багшаар оч гэж. Тэгээ энд байрын багшаар 72 он 74 онд ирсэн юм. Тэгээд миний цэцэрлэг ажилласан. Тухайн тэр үед одоо таны цэцэрлэгийн багш байх үед чинь за хүүхдийг ингэж хүмүүжүүлээрэ. За яг энэ дээр нь л анхаарна шүү өдрөгдөй. Цаанаас нь ингэж одоо мэдээж одоо чиглэл эдэр бол өгж исэн баг тийм. Байлгүй яах юм. Цэцэрлэгийг олсуу тоот болгосон. Цэцэрлэг чи аяри аягийн нарийн програмтай шүү дээ. Тийм. Чи бүхэл ерөөсөө ерөөсөө бас гिचээлээд заа гаргай програм гэдэг чи яг батлагдаад ирнэ. Тэрний дагуу багш нар чи өөрсдөө програм төлөвлөгөөгөө хийн. Тийм конструктор би чинь ерөөсөө ялгаа байхгүй шүү дээ. Тэр тэр нөгөө нэг аргачлуу чиглүүлж байгаа юм дотор одоо хамгийн хэрэгтэй юм нь одоо магадгүй та бас хүүхдүүдэд яг тэр аргаар хүмүүжүүлсэн тэр юмнуудаас бидэнд нэг хуваалцаач яг юу байв хүүхдүүдийг одоо маш сайн ном уншиж өгж жоохон зөв гэсэн байсан уу яаж исэн юм бэ тэр яг ерөөсөө одоо 5 нас сурталд ерөөсөө хүүхдүүд бүр суур хүмүүжил болгох гол зорилго аа тэн дээр хүүхдээ хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь яг харилцан яриагаар аа хамгийн ихний юу бол одоо харилцан яриагаар аа хоёр дугаарт нь ажиглалт багшийн ажиглалт за байх хэрэгтэй байхгүй юу тэр хүүхэд юу юм чи яа тоглож ийн тоглоом дундаа хамгийн гол нь тоглоом дунд нь хүүхдийг ажиглалтыг дээр үед бид нар чи нарийн байлээ шүү дээ. Бүх хүүхдэд анализ хийдэг байсан. Ажиглалт хийдэг. Тэр тоглоом дунд тоглох дураа одоо юу ярьж ийн ямар хөдөлгөөн хийж ийн гэж тэрний үндсэн дээр хүмүүсийг чиглүүлдэг байсан байхгүй. Ямар мундаг юм бэ? Бид нар үл яг хөдөлдөг байсан. Хөөхөлдөр дээр хөдөлсөн. Хүүхд талган дээр хөтлөөлөө. Хөтлөөд явдаг хамгийн гол нь тэр хүүхдийг зөв ажиглалдаг сайн байх хэрэгтэй хүүхдтэй. Зүгээр ингийн цагт ингээд байгаа дотлоо ажиглалээ гэдэг хэрэг. Тэн дээрээ л хүмүүжлэр чиглүүлж ажиллаж шүү дээ. Эмээгийн талаар нэрээс үнэхээр дотоо мэдчихсэн байна. Та нарт ярьж өгөхгүй байна. Харин ярьж өгөөг болох мдэггүй л яваад. Бидний алдаа байхгүй. Тэгвэл тэгэл эмээгээс үргэлжлээл нэргөө авахаас багш болсон юм шүү дээ. Багш тасгалж болох шиг. Яг сайн эмээ. За сайн уу юм ээ? Сайн сайн. За таны ажил төрөл сайн уу юм ээ? Ямар юм ажил байсан? Сайхан зогсож байна гэсэн. Одоо таа ч одоо гол том ажил хийж байгаа шүү дээ. За имэдэн үнсүүл хийчихээрэй. Одоо одоо мороц болсон. За юм ээ амар байна уу? За. Бид хатрын маань нэг анаа. Одоо ямар бомб үү? Өөр арга. Чи зураг аваад байгаа юм уу тамины? Тамины зүгээр зураг биш ээ юм ээ. Зүгээр зүгээр. Бичлэг бичлэг зураг. Бичлэг гэдэг. Аа нуурдан батчих. Тийм үү? Тэгээс айгүй муухай гарсан. Тийм үү? Нуурдан. Аа за за за за. <laughs> Нэргээ болохлоороо эмээ өдөр өссөн гэсэн шүү дээ. Тэг чи өөр орчинд өссөн. Өөр орчинд. Хитний орчинд өссөн үү? чинь өвөн хоёр тэр яг малчны орчин. Одоо мал малж гэсэн чинь. Яг энэ хар ангаа аймагтай. Батсан гэлд. Батсан гэлд. Аа. Өвөө юм гэж эмээгийн аав ээж юу, өвөөгийн аав ээж юу? Эмээгийн ээж аав. Аа. Эмээгийн. Чи би одоо шарданы дутуу галцсан байхгүй юу? Аа. Шардад юусэн бараг л комод орох шиг чиж гарсан. Аа. Тэгээд зүгээр нэг шар ногоо юм л гарсан. Бараг л хүн болохгүй л хийж ийсэн дөө. Тэгээд одоо яг хүн болохгүй гэж ягаад гарангуут нь өвөө чинь ч аваас аавна. 7 хоног хатчинда байсан дүүжсэн гэж байгаа. Ном юм да. Тэд нар хатчинда паниар модон дээр дүүжсэж байгаа гэсэн гэж байгаа. Тэгээд яг одоо пенслийн шилээр л гэсэн үг. Сүүг нь. Эсвэл гүгчээс үн пенслийн. Ээ хөлгүй. Тэгсээр гал хүн болсон баг. Би бүр 54 он жиж гарч байгаа байхгүй имэлгээс. Тэгээд дагтаа өгчаар өссөн. Аа. Тэгэл ерөөсөө тэр чихтэй эмээ өгөөд. Эмээ өгөөд. Тэгээд тэр чихтэй яахгүй тэгээд сүү олдохгүй энд чи ерөөсөө яадгүй тэгээд ээж аа аа хоёр дээр байж. Тэгээд өвөө ивэ мөр өгсөн. Аа. Нэргүй ахын баг нас ямар өнгөрсөн бэ? Та нэг тэрийг нь хууч. Яаж яв тийм спортод ийм дуртай болчихв? Баг нас ч одоо бич батсан гэл димээ баа гэж тэр. Одоо тэр гүрний уртл аршааны дэмжгээд Тэнд зундаагаар өвөлдөө бол цэнгэлийнхэн төвдөр амьдэрдэг. Тэгэл яг эмээ хоёр хүүхэд эмээ хоёр юу хийлээ? Тэрийг хийдэг. Яг нэг хитэн малтай. Тэгээ малдаа явна. Өв зум бол дандаа мал мал. Одоо гутал өмсөхгүй. Нүцгэн, бэл нүцгэн. Яг одоо гол эргөө ингээд энэ хайр маягийн ус мус ажилд одоо бүгд ихэл тоглодог үйл газар тэндлгүй шарайж өссөн. Тэгэл өглөө өвнийндээ унмал өвнийгээ саана өглөө эрт тусч өвнийгээ саана хөл нүцгэн. Тэгэл хөлөө даахаар ч одоо ингээд үхэр мөхөр баахан мөшөөхт очиж гэж өглөө хүлээсэлт. <laughs> Тийм тэгэл одоо өдөр нь өдөр чи ингээд одоо арга үзэгдэхэ байж тэ. Азарга нь яврагдсан байдаг. За тэрийг түүж идэнэ. Ухаж идэнэ, ухаж идэнэ. Аа. Одоо одоогор бол яавал урах амттай. Тий. Оо, тийм үү. Өдөржингөө тийм ухаж идэл. Тэгэл нэг орж ирж нэг тараг уу. Тэгэл оройдоо нэг жоохон хоол идэв. Өөр юу ч идэхгүй. Дандаа цагаад. Тэгэл өглөө өглөө суун, өдөр суун, орой суун. Цэвэр цагаад ирсэн. Би ч одоо 10 дугаар нэг төгслөө баг хоол идэв гэсэн. Өөд 10 төгсөө оюутан төгсөж ирэл дараа нь жоохон хоол идчих хоолнд орсон. Энээс дандаа цагаа идэ. Тэгээ эмээч юм тусдаа гүзээтэй шар тус бэлдээ төч шар тус гэн цагаан тус бэлдээ өгч. Миний тус гэ тусдаа. За. Тэрийг хагалж идэл. Тэгэл сургуульдаа хичээлдэ. Тэгээ багнаас ч бацсан гэл байсан шүү дээ. Бацсан гэл нэгдүгээр ингээд орсон. Тэгээд бацсангийн сургууль чинь тэр үед бас 8 жилийн сургуультай байсан. Тэгээд тэнд 5 дугаар өнгөртлээ цэцгэлийн сургуульд сурж байгаад 7 дугаар 5-ынхаа дундуур тэгэл аймгийн төвд 10 төгсөж. Энэ хооронд бол бас сургуулийн хүүхдүүд ч нэ тоглож ирэхлэх тэр үед ч нэ одооний юм шиг аймгийн компьютер янз бүрийн байсан биш. Одоо шагаа тоглоно. Гадаа чон тоорог болно. Тэгээ тв хөшгөлнө. Тэгээ морин байлдаа ингээд тийм юм их тоглодог байсан. Тэгээ гудамжныхаа одоо морин байлданых нь бол одоо морь олчих юм бол дээр нэг нэг үүрээд тоглодог. Тэгээд унахгүй. Тэгээд ялдаг. Чон тар болов чон болчих юм бүгдийг барь идчихлээ. <laughs> Тар болчих баригдахгүй зогччихдаг. <laughs> Тийм одоо хордтой жоохон мах юм. Тэгээд баа тэгэл өдөр гол дээр л тоглоно. Тэгэл өвөл нь баан гол дээр одоо юугаар танки гаргуулна. Одоо тэр хөөхд байх нь тэр Батцангилийн хөөхд тийм байсан гэсэн. Тэр аяа. Яг тэр орчноор тэгж өсөөл тэгээд одоо би чинь 5 дугаар ангидал анх чөлөө төхөн аймгаар орж 3 дугаар ангид орж ирсэн. 10 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй байрлалтай болд орж ирсэн шүү дээ. 5 дугаар анги. Оо 75 онд. Тэгээд одоо 78 оноос эхлээл 8 дугаар ангиас эхлээл спорт руу аймгийн оршилгуулах хэмжээнд чинь оролцоо төрүүлээл. Тэгээд би ч одоо өнөөдөр хүртэл одоо аймгийн 71 удаа болсон. Оо спортын 6 төрлөөр. Аха. Тэгээ спорт биш одоо нэгсэнд 11 төрлийн зэрэгтэй л дээ. Аха. Янз бүрийн одоо бүхчил, бүхий бүх төрөл. Тэгээл чөлөө юу хөнгөн атлетик одоо хамгийн сүүлд одоо нас өндөр болоод сүүлдээ гойлт мойлт тоглодог болоод ингээд <laughs> байж. Тэгээд хөнгөн атлетикээр олон улсын хэмжээ мастер болсон. Тэгээд чөлөөт бүх э, саамжууд, жудо өгөхөөр одоо мастер л та. Аа. Тэгээ хөндөй өргөлт э, сакс волейбол нэгдүгээс хэрэгтэй. Одоо ингээл аав нь ингээл спортоор хичээлээл төлхөө амжилт гаргаад ингээд яхаар мэдээж өрөө хөвгүүд нь тэрийг хараад өсөж байгаа. Ингээд аав шиг нэг ийм сайхан спортын хүн болчих юмсан гэдэг. Тэр одоо таны хүүхдүүд спортоор хичээлж байгаа юу? Тэд нар ер нь яг энэ спортын чиглэлээр ер нь яаж хүмүүжүүлв? тэгдэг л да. Тэгээ хүүхдүүд яг хөө ер нь өөрийн хүүхдүүдээс гадна өрөөлийн улсууд л их харж тамирчин болдог. Одоо яг багш шиг тамирчин болно, шавны өрөөл тэгдэг. Гаднаас зүгээр харсан хөвгтд бол одоо энэ хүн шиг тамирчин болно гэж тэгж үлгэр болж тэгж явсан үе их л дээ. Яг манай хөвгтүүд бол манайш 3 охинтой. Тэгээд дунд охин бол яг тамирчин болохоор тийм бас нэлээ юу байсан. Тэгээд хөнгөн атлетикийн 400 метрт дуулсад 2 дугаар өрөнд орчихсон. Өө, яг медаль аваад тэгэл 10 дугаар ангиас хойш шивээд яваад Тэгээ тамирчин болж таагүй. За бага охин бас аваа тамирчин болчихоор тенс югаар нэлээд хичээлээ тамирчин болохоор бас тэгээ нөгөө боловсрол руугаа ороод би чи өөрөө бас яг нөө тамирчин болоод тэр үед одоо тамирчин чинь өнлөгддөг байлаа. Одоо нэг 80-аад он хүртэл бол ер нь өө тэгээ эцэг их хөл загнаж тэр нэг ширэн бөмбөг хөөгөөд ингээд чи зэрэг ямар хоол болж Тэрний нийгэмд тийм ойлголттой байж тийм. Тэгээ бид нар ч нуугдж ордог баг. Аа, тэмцээнд. Тэгээ одоо бүхэн тэмцээнд орох чинь аав ээж нь чинь дургу. Тэгээ би нуугдж ороо төрүүлчихдэг. Аа. Тэгээл баг хэлэхгүй тэгээ төрүүлээ ингэлээ гэсэн чимээг өгч тэгээл явчихдаг. Тэгээ барилдаад ингээд аав энэ дэр очиж үзээд за яах вэ яах вэ. Одоо энэ барилдж өрөөд бас бэртэж өрөө тэгээл шал димээс Амин удааны төрүүлэгч яах вэ нэг сайн дэг дэмжих. Тэр нийгмээрээ тийм. Аа. Зүгээр нэг хэвээ л үзэж. Оо тэгээд чи ямар хаал олж идэх юм энэ юм гэсэн. Тэгээд тэр нийгэм дундуур яг тэр туучсаар бол нэг гарч ирсэн. Яг өөрөө зүтгэсээр байна. Тэгээд яг тэр бас ороод ирэнгүүт яг хүүхдтэй тамирчин болох шиг бас яхан зогсчихоо. За бас над шиг нэг гэр гэртээ ойртохгүй нэг юм хүн болчихно гэдэг. Тэгээд боловсрол руу оруулна гэж яхан ингээд юм юм сурж болоод энэ хүүхдүүд яг гурван хүүхдээ бол яг явуул чатаагүй. Тэгээд хүний өвдөг болохоор л за чи тамирчин чи л явна гэдэг тийм яваалаад байдаг. Яг өөрийнхөө өвдөг мэдчихээр бас нөөс сэтгэл нь яриасаа яаж чаддаг. Хатуур чаддаг. Бид нь багш хүн чинь тийм. Тэгээ сөүлрүүгөө бол тэгэл жаахан зөөлөрсөр зөөлөрсөр бол тэгэл. Одоо бол тэгэл нулимс гойцсаар бол ингээл хөширч <laughs> байгаа юм да. Тамирчд бий. Манай талигч ер нь бас жаахан удам байга л да. Манай талигч ер нь тамирчил хүн байсан. Тэр үчийн урдаа тэмцэнийг явуулдаг байсан болохоор юм болбол их сайн тоглодог байсан. Оо зөө зөө. Тий бүр энэ аймгийн нэг одоо нэвтрүүд байсан болбол тоглодог. Тэрний тоонд орцсон явж байсан. А бүх өөр барилддаг байсан одоо аймгийн хурцарсан цултай. Урт өндөр тийх хараад нэг дил юу залуучууд анхдугаар фестивалд Баян хонгор тэмцээнд орлоод урт өндөр төрүүлж исэн ба. Тэгвэл угаасаа л удам биш те. Бас тамирчин. Тийм. Тамирчин байсан аапл сайн тамирчин байсан. Би бол одоо энэ үндэсний хөр барилдах аймагт бол ер нь тэгж удадгүй бас нэгэн хурдан шалмаг барилддаг. Тийм. Аа. Тэгээд ер нь ямар ч аймгийн цолтой, улсын цолтой хөөс бас айхгүй барилдчихад байдаг. Өөрөө тийм их барилт сонирхолгүй л дээ. Зүгээр барилтахаар тэгдэг. Тэгээд намайг харж хаад ёо дэмий юм, бойлох юм гэдэг байсан юм чи. Тэгэхээр надаас хурдан барилддаг гэсэн байна. Мм. Тийм нэг надад барилдсан харсаад ороо ирэхэд нь чи хүн уяад ерөөсөө мих мих дараа мих гэдэг. Мих муу та болчи гэдэг. Тэгчих юм одоо 8 дугаар ингээд 8 дугаар ингээд 16 настай байхдаа насан турштай аймаг аргаар төрүүлжсэн. Оо зөө. Тэрийг харчаал ойлгохоо байна гэдэг гэсэн чинь. Тэгээд өөрөөс над такси нэр үгтэй барилдаад байгаа гэсэн. Аа. Бистинг өөрөө их бистингтэй. Аа. Нугаараа яа мовторс өвчөөнийх нь 3 бүдэргийн хугарсан. Үгүй ингээд мовторсан байсан. Оо тийм үү. Тамирчин гэрцүү хөвцөн. Гэтэ ер нь тамирчин улсууд нөө за гадна талаас ингээд бид нар харахаар чи ингээд за би бэлдрийн хувьд бол мэдээ зэгт сайхан болж байгаа. А гол юм чинь одоо бас ингээд дасгалжуулах багш эдрийг ингээд харахаар тэр тамирчдынхаа сэтгэл зүйг тэр сэтгэл зүйн талаас нь аягүй их бэлтэж өгдөг юм шиг байна тий. Тэр тал дээр нь та нэг хэлээч. Ер нь би бол тамирчин хүнийг бэлтгэж эхлээд бол хамгийн түрүүнд бол одоо тэрийг бэлтгэхийн тулд бие бэлдэрийн багаас нь бэлтгэсэн. Аа. За. Тэгээ багаас нь бие бэлдэрийн бэлтчихвэл тэр сэтгэл зүйн өөрөө бэлтгэгддэг байхгүй. Би бие бэлдрийг бэлтгэх байж шууд тэмцээнд оруулна шүү дээ хөвгтөр одоо зүгээр нэг заа ингэ ор гэдэг нөтх нь хоёр ялагдаад сэтгэл зүйн алга болчихно. Өө би юу нэмэргүй. За би бол хизээж орохгүй юм гэх тийм. Тэгээд доош онж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн техник эзэмшүүлэхгүй ямар нэгэн юм сургахгүй байж манай багш нар чинь зарим нь бол тийм гоё таланттай хөвгтөр авцраад зүрхийг хүлчдэг. Тэгээ нөгөө сэтгэл зүйн эргэн сэргэж Тэр нэг ялдаг болж сэргдэг байхгүй хүн чинь. Нэг ялж сэргэн. Ялах ялж чадахгүй. Яаж ялахын тэр чинь зайл дөнгөж оруулж ирэл нэг э, барилддаг хүнтэй барилдахгүй нэг барилдуулах юм тэр чинь өдөр шүгэл хаяад байна шүү дээ. Тэгэхээр өө би ч одоо ингээд нөгөө сэтгэлээр унтсан хүүд цаашаа нөгөө сэтгэл бэшээ гарч ирэхгүй бэлтгэл болж өгөхгүй. А тэрийг гаргахын тулд нөгөө тамирчны чинь сэтгэл зүгэний бэлтгэхийн тулд өөрийг яах нь тэр техник сургана тэрээ тамирчны сэтгэл зүй бэлдэн. Тэгээ бэлдээд бие бэлдэн бэлдэгдээд ирэхээр аяндаа нөгөө хүчин сэтгэл зүйн өөр бол. Тэгээ барилдаад ирэхээр яг хоёр адилхан хөвгт явж итэл хоорондоо өрсөлдөд ирэхээр би энийг ялдаг болно гэд сэтгэл зүйн бэлтгэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр тэр зоригтой болж байгаа. Ерөөсө тамирчин хүний одоо бос түнээс одоо төрүүлж явдаг том юм зоригтой болдог. Би одоо энийг ялдаг болно. Би одоо аймаг аврах болно гэж зоригтой болоод ирнэ гэдэг чинь сэтгэл зүгөө бэлдээд эхэлж байгаа. Тийм. Тэгээд зоригтой болоод ир. Тэгээд цаашаа тэр хүүхдэд зориг тавьж өгнө. Чивэл юу л одоо хүүхдүүд аймгийн авраг тавьдаг, улсын авраг гэж тавихгүй. Чивэл Азийн хэмжээний хүн, чивэл Олимпийн хэмжээний хүн. Дэлхийд л хоёул үзнэ. Тэгээд аймгийн авраг чамд өрөөс хамаагүй. Тэр хөвтөхөр төрүүлэхээр баярлахгүй. За багш намайг аймгийн авраг аймгийн авраг биш том юу гэсэн чааша бодоод байгаа. Тэрнээс одоо зүгээр нь зашил аймгийн авраг болно шүү гэж бодчихгоо за би аймгийн авраг болчлоо гэд. Тэгээ ханчаад идэв. Ханчгаа бие даваа. Чи цаашаа чи бол дэлхийн хүн. Тэгэхээр бол би ахаа цаашаа одоо дэлхийд үзвээр нөгөө өөрөө бэлдсээр байгаа. Одоо манай парагийн тэмцэлд тэгж бэлдсэн. Ямар чи бид нэр бол одоо улсын аврагуул биднээс өөр хүн Монгол байхгүй. Бид л одоо хийж цаашаа бид нэр дэлхийд үзнэ гэл. Тэгэл тэр хүмүүс яг л дэлхийд үзнэж байгаа. Тэгэхээр бол хүний сэтгэл зүй тийм хэрэгтэй. Тэгэхээр тамирчин хүн бол сэтгэл зүй юм бол тэгээд төвчлөлтэй бол тэр нөгөө зоригтой өрхөнд бол ядан дилдэг ухамсар суун энэ толгой нь одоо би явж ижил тамирчин болно гэсэн хүн чинь би ялж ижил амьдрна. Амьдрахын тулд би тэмцэх ёстой. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо бэрхшээлээс ухрахгүй болчихно. Тэгээд тэр чинь ухрах байна гэдэг чинь одоо хамгийн наадсан л ухардаг хүн л одоо жишээ нь шантараа тэгээд нөгөө архитар суугаал тэгээд амт хүн чинь ингээл руугаа. Тэгээд тэрийг ингээд тэмцэж болно гэдэг чинь одоо сэтгэл зүйн хамгийн чухал одоо тамирчин хүн юм. Тэгээд чинь одоо олон юм байна да. Тэгээд удам судар байна. Ямар ч удам судар хүн чинь бүх болохгүй хөөгөө хамаг хугацаагаа алдаад өөрөө ч хэцүү, өрөөлийг ч хэцүү. Чи одоо бүх болно гэж бүх ямар ч зайл удам судар хүнийг бүх болгоно бол яагаач гарахгүй. Одоо тийм том ялгаа байна шүү дээ. Одоо Захва аймаг юм арангаад очиод 2 жил бэлтгэл бүх гарч байна. Тэгэл одоо урагшаа тэгээд өмнө орнод мөрөнд рүү очиод 10 жил бэлдээд гарахгүй шүү дээ. Ямар сайн насгал болох шүү. Тэгээд чинь уулаас удан содроо энэ голоос бүхтэрнэ шүү. Ийм сайхан байгаль. Тэгэхээр тэр юу төрхтөл ийм гоё байгаль төрсөн хүн. Гин цуснд нь нэг юм яваад байна тийм. Дээр нь энэ байгалийн ус, ууж байгаа ус. Энэ идж байгаа малын чинь мах энэ бүх юм тэр генийг хөгжүүлж өгч чинь тэр талантыг бэлдэж өгч чинь. Тэгээд байгаль чинь бэлдээд өгч чинь хүнээ. Тэгээд амт шиг. Хүн чинь байгалийн юм чинь. Тийм учраас тэр байглаасаа тэр хүн өөрөө тасархаа болж байна. Тэрнээс одоо би одоо өмнө говьд очиод нэг хүүхд төрүүллээ гэхдээ одоо өмнө говийн хүнтэйс бол анги би тэр одоо ингээд би ч манай өмнө говь ингээд дундаас нь бол өмнө говьд байгаад бол одоо тэр чинь байгаль нь өөр шүү дээ. Тийм шүү дээ. Арангаада өөрөө төрөл болчихно. Тэр нэг орчин гэдэг юм бол байгаль гэдэг юм бол хүний бол үнэхээр одоо арангаа бол нэр ямар ч одоо үний бол ер нь гэн бол дээцэгт. Аа юуных ч байна одоо аль ч юм ийм сайхан байгаль байгаа юм ч одоо. Тэгээд хойхныг муулж байгаа юм шилтэй тэгээд байгаль нь тийм байхгүй. Цаанаас тогтцсон өөрөө. Нормал байгалийнх нь ус юуных нь өгөөж. Яаж л нөгөө нэг шантрахгүй байх сэтгэл зүйн тахлаа нүртлийн энэ газраасаа орчноосаа үүсдэг гэж магадгүй. Тэгээд энэ дэр чинь сонголт гэдэг юм. Тэгэл байгаль орчныхын үзэнтэй орчих. Тэгэл нөгөө ард нь өөрөө тамирч болох хүсэл байна. Өөрөө тамирчин бас хүслэггүй хүний чинь мянган үлдээд бас тиймэрхүү. Бас тийм байна тий. Нөгөөдг нь одоо урлагд явах гол дууч хүн бай дуулах гэдэг. Би тамирчин гэж хаадаг байвал бас тэрийг бас одоо олж хүүхэд угаасаа багасаа тийм байл. Би бол өөрөөс багасаа тамирчин болно гэж бодсон. Урлаг одоо тэр урлаг байсан бол тэр хөөхгүй л дээ. Тамирчин болно гэх. Тамирчин дотор өөрөөс өөр тамирчин болно гэдэг хөөцсөн. Нэг жоохон хүүхэд байхдаа л одоо өндөр тариагаал тэгэл яваад гүүгч гүүж хараадаг байсан. Тэг барилдах бас өөрөө сонирхолтой. Наа ямар сандаа гэж тасгалж уулагч болчоод нөгөө тэм юу бүхэн барилдаа болохгүй тайлбарлагч хийдэг байсан. Тэгэж олон жил бүхэн тайлбарч байсан. Тэгээд тайлбарлагчигээр ороод ирэх улсууд нөгөө нэргүй барилдуулж орилчдаг. Тэгээд нэг хүний зодог шууд гуугаад барилчдаг, заримдаа төрүүлчдэг. <laughs> Тэгээ ямар сандаа бүр Одоо би чи ямар зодог шуудаггүй аймгийн начин болоод аймгийн зам болоод ахид заана батлаад тэгээд хүний зодог шуудагтай гараад барилчдаг. Тэгээд аймагт бүр özүүрлж ялла шүү дээ. Өө зодог шуудаг байх. Тэгээд энд харааж явахт л хөө одоо барилт гараараа дэргүү гэлдэг гүүжрээ барилчаад авчаал тэгээд эндээ хараагаал гүүж яваач. Тэгээд нэг ус үзэрлүүлт. Тэгээд аймгийн зам цлаа батлаад. Тэг ямар санд нөгөө Хүрэл Баатар начингийн малгай өмсчээд өөнөө малгай гуцсан гэж хувцсыг өмсөж малгайг тавь гараад ирчихгүй. Тэгсэн засуул ирээ загнаа намайг. Би чи ядаж наа малгайгаа начны малгай өмсөж тахтай. Тэний ач болоог начны малгай мартаад өн малгайг тавь гарааг үтсэн. Хоёулчлаа. За тэг. Оо. Оо, хүү, бас энэ жингдэг байсан юм уу? Аа. Хар цуварсан. Шонгийн модны суудсан шуушиг болсон. Аа тэр хам хам яа баатар яа дүүргийн начин нэ. Дүүргийн начин. Орцны начин. Орцны та. Гар мар. Чи бүний аврах шиг гарч ирээч. Нэг элбгээ та гурав. Ёо! Аа. Нэ нэргүй ахыг анх яг нөө нэг э, спортын хүн болно би тамирчин болно гэхэд нь таатай хүлээж авсан уу? Таагүй хүлээж авсан уу? Таатай хүлээж авсан. Аа за тамирчин болно. Энэ яг сэргийлээд дөрөв юм гэсэн. Тийм. Ленинградын цэргийн дэд оруулна гэж нарв төгссөн юм. Аа. Тэгсэн чинь тэр юм чинь яг орох гээд хоёр авах гээд явах гэж тэр сургууд чинь камерын байдаг юм. Уу байхгүй шүү дээ гэсэн төгөл байхгүй. Тэр чинь би 10 төгссөн жилээ конкурсаар орохсон чинь тэр үед одоо энэ улсын начи Хөрлөбаатар улсад төрүүлсэн. Би хөнгөнөөр улсад төрүүлсэн. Хоёр тамирчин байсан. Тэгээд нөгөө бүхий тамирч аавна гэд хөрөл баатарыг багшин дээр аваа явуулсан. Тэр бол ганцхан өөр. Тэгээ өөр байхгүй чинь. Тэгээ би нэг жил өнжиж байгаа. Тэгээд өөр. Тэгээд өөр сургуульд орох уу гэд орохгүй гэд. Тэгээ дараа жил дахиж конкурстэй. Тэгээ би ч одоо нэг тийм сайн сурдаг тийм онц сурлагт биш л дээ. Гэхдээ бол тухайн үедээ бол өөрийгөө нэг онц ахуулцдаг. Авьяастай тэгээ нэг багшийг нэг гिचэл зан гутна бушуухаас удаал нэг онц авчдаг тэр дор. Тэгээд нөгөө тэмцээнд ор юунд явчихэд нөгөө гичээл суухгүй дандаа шилүүлэгдэн. Би ч одоо 7 дугаар анги 8 дугаар ангиас эхлээд шалгалт өгч үзсэн. Чилээд шилүүлэгдэн явчихдээ. Тэгээд яг нэг 10 төгсөхдөө бас нэг авиасаараа айгуу төгссөн. Конкурс орсон. Бас нэг авиасаараа конкурсанд үзэлцээ. Тэгээд бид нар ч нөгөө хуулах, муулах янз бүрийн байна шүү дээ. Тэгээд тэгээд конкурсээр би бүр аймгийн бүх сурагчдад хоёроор гараад ирсэн дээрээс. Өө зөө зөө. Тэгээд гадаадын хуваар авах гээд бүх хуваарууд дээр гарсан. Тэгээд нөгөө багшин дэдийнхээ хуваарыг авмаар байдаг. Нөгөө хамгийн ихэнд нөгөө дээр гараад ирсэн гадаадын тим хуваар байна, геологийн тим хуваар байна гэдэг авахгүй авахгүй гэсэн бол хамгийн зөв миний тэмдэгт очив. Тэр үед чинь нөгөө хуваарийн дуустал ингээд дуудаад байдаг. Нэгээр дуусгаар дахиад дууддаг. <laughs> Одооных шиг тэгээ шууд яадгүй. Одоо ч нөгөө тэрийг аваад гараад өвчдөг. Тэгээ би нэмрээ авч дараа жил мартсан. Угаасаа багш болно гэсэн тийм л. Энэ спортоор л явна гэсэн тавилаа одоо яах вэ? За Нина эмээгээс аа та аав ээжийнхэн талаар нэг та нэг жоохон яриач. Тэгээд бас аав ээжээсээ бас ямар хүмүүжлийг ер нь тэд нар таныг ер нь баг байхад яаж хүмүүжүүлж ирсэн те тэрнээс та нэг жоохон дурсаж ярихгүй. За сайн төснөж. Миний аав бол их ажилласан хүн байсан. Ааха. Их чиг нямба хүн байсан. Юм их сайн хийдэг. Аа. Одоо хэр надад яг яа. Одоо манай хүүхдүүд ярьдээ шүү. За манай бандритэй. Өвөө гурил илтгэрээ зүрсээ ингээд ирэмгэн хэрвэгээд одоо энэ амтлахгүй байж байгаа. Ааха. Янзын тийм бис юу мод чулуугаар юм хийн можаа юм байсан байхгүй. Ааха. Манай ээж маань яг хав бацгийн лайртад ойдтолч ээж байсан. Ээж би тийм уран нэрийн ойдч юм шүү дээ. Зүгээр нэг хоёр зүрийг юу ойд. Ааха. Энэ ховтой тарсан нэг мал аж баттай хоёлаа. Ааха. Тэгэл амьдарч ийсэн. Би нэг ганц юм ихтэй. Би нэг айлын ганц шүү дээ. Ээж манай ээж бол аав нэг дуурх ээж бол ерөөсөн мундаг шаардлагатай. За. Хөдөлмөр хийхээр ерөөсөн өндөр шаардлагатай тавьж байна. Тэрний ачаар би одоо бас юу хөөх хийгээд ингэж байна. Одоо ингээд үхрийн зэлний баасыг ерөөсөн ухаан арилгуул нь шүү дээ. Аа. Одоо тэгэхээр энэ хөдөөний энэ зэлийг харахад зүгээр баас нь гадна дараа багсраал ингэж Тэр байтаар гүнзлийн басыг бүр нарлахдаг байсан юм чинь шүү дээ. Тэгээд яг тэр хүү ерөөс яг тэр хүмүүжлэр багтаал яасан яг тэр хүмүүжлэр сар. Тэгээд би ээж солдоод амьдрал солдоод ингээд явж явахдаа сэлмэлсэн. Заавал зөвлөхгүй л болт. Бүр яг тэр цацаарчсан. Аа. Ингэж сурд юм байна уу? Аа. Тэгэл яг багаас нь одоо бид нар ч гэсэн тэг хөөхтүүд ээ. Багын хүмүүжлэл ерөөсөө яг тэр чигээрээ тэн дээрээ тогтно. Аа тэгэхээр хүүхдийг нь баг дээр нь тэр суур хүмүүжил дээр л бид нар нэг сайн анхаарал өгч юм бол тэгэл том бол энэ одоо ямар хүмүүжил дээр тогтоох уу тэр л одоо хүмүүжил суур болдог гэж байгаа шүү дээ мундаг гэж одоо намаагийн чинь бол одоо сургуульд ортолч хөдөн зурулдаг байсан шүү дээ хүүхэд гал галаар оролцуулахгүй гэдэг. Аха. Хөдөн зурулдаг. Өөр айлд ороод хойч ир зэр гал асаагаа тэгэхээр айлын хүүхд хэлэхэд би болохгүй эмээ чүдэн зурж болохгүй гэсэн гээд би чүдэн зур. Тийм байсан юм чи. Тэгээ хийх юм болохоор бүх юм хийдэг гэсэн. Тэгэл уус мус авах. Тэгээ би жоохон байхад л айлын цагаан сарын бууз илдэ явчихдаг гэсэн юм чи. Сургууль ороог байхдаа бууз илдэ гэсэн. Тэгээд айл юм хийлгэжт эмээ бол мундаг. Мундаг үлээж шаардлага өндөртэй. Төвөөч нь бол мундаг можаан тэгээд төмрөөр юм хин. Одоо энэ одоо энэ ээж амьдарч байгаа гэрий ч одоо би дөнгөж сургуульд 1 2 дугаар ингээд байхад бит хоёр хоёулаа хийжсэн. Ханаа өвдөөл цоолол, урны харгалдаал, хаал бүгдийг. Одоо тэр гэрээгөө одоо юу нэг байг байгаа. Тэр тэр ч одоо баг надтай ч зүгээр. Оо цавтай байж байна. Одоо энэ яг хамтаач цаа. Тэгэл я бүх юм өөрөө бүх багжаа. Тэгэж одоо тэр үе чинь багаж гэж байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ багжаа хүртэл өөрсдөө хийж. Тэгээ харуул маруул зүг бүгд нь өөрөө хийн хойл маа бүгд нь өөрөө хийгээл өөрөө тэр багжаараа өөрөө юм аа. Айл дорол гарахтал пишингийнх нь юу цоорцсон байхтал бүхөөг нь. Тэгээ нэг төө тавьчаал тэгэл нөгөө айл дороо за нэг юу юу чин цоорччтэй энэ чинь би хийж өгöd гэхээр нөгөө айл нь өө нажидгаа тэгээрэгээл нэг жоох юм халаагаад өгч нь Монгол. Тэгэл маргааш нь юм уу нэг нэг заваар хийчихэл аваачаал таглаад гэж яг таа. Яг тарцсан. Тэгэж дэ шугам могон барьж хэмждэггүй. Тийм 100 хийдэг байсан. Бүр гарт нь орцсон. Тийм бай. Тэгээ яг нөгөө Монгол юм ажаа хаван тэгэл. Тэгэл юм нэгэд өчтдөг. Тэгэл гэрийнхэн дэр багж магж одоо тэр багжаа ингээд боо дандаа баадан тэгэл боогол бүх юмд болттой. Аймар юм ба. Аймар юм ба. Би л одоо ганц тэрийг сураагүй. Тэр хааны хар авдар тэрийг ухмаасан залда кайн гараал явж байгаа онгорхоо гиндэл орхиод орж ухдаг байсан би нэг. Үцгэр дандаа бодлоос. Ааха. Тэгээ нөгөө бодлоос тийм тий баадгас. Тэрийг нэг тайлаад буцаагаад боохтой нөгөө уяыг нь мэдэхгүй юм чинь. Ингээд орхицсан. Орж ирээд өвөө задлаад үзэнгүүт. Чи яагаад энэ юм ухсан гэж мэддэг. Буцаа боож чадахгүй юм чинь. Боосон ч гэсэн зангидыг нь буруу зангилсан. Тэрийг хараад мэддэг. Аа. Яагаад энэ чивнэ авдар ухсан гээл. <laughs> Чи баг тэр үеэр кодлцаа явуулчихсан юм шиг тийм гээл. Уян кодтай. <laughs> Ингээ ингээ татаар авчвал. Дандаа илгүү бот. Аа зэт багчтай тийм байсан. Өнөөдөр нөгөө нэргүй ахта нэргүй ахын гэр бүл big big family-д орно. А тэгээ бид нар яг нэргүй ахынхаа нутагт а дээрээс нь бэлдээд ажинаа тэгээд хээ ах гинэ. Нэргүй яа итгэл гэдгээд сонслоо шүү дээ. Идэлт байна. Ивахыг одоо юу гэж За, лусын тагны нэстэг ялцж өгч энэ даа нэст. Яа. Аа, лаа лаа. Тэгээ өнөөдөр анх удаага big big family яг гоо үндэснийхээ хувцыг өмсөж чинь. А тэгээ нэг ах маань уусаа насаараа спортын хүн байгаа одоо спортын чиглэлийн ажил хийсэн спортын дасгалжуулагч хүн байгаа. Тэгээ хамгийн чухал битүүрийн энэ удаагийн big big family-гээр хөндөж байгаа сэдвэн юу вэ гэхээр спортер хүмүүстэй хоёул байж. Хүмүүжүүлвэл ямар одоо хүүхэд хүмүүжигдэж гарах вэ гэдэг талаас нь хэрэг багтаагаа сайхан онцолж ярь юу гэж бодож байна. Энэ гэхдээ бас жижигхэн юм саатай тий. За хоолой хоолой. Гой доодч шүү. Энэ бас нэг хурган бөлгөөнөг бол баг саатай байгаа зү. Тийм ээ жижигхэн бас гялцж байна. Тий. Тэгээ үсээ зүггүй яг хатар бүгэн баг. Салгин тийсээ доор тий. Их багш шиг байна. Жэт чинь ингэж ингэж ингэж яг яг яг хоол идэе. Үстэй төгчтэй яг л. Мөхийн нөө шалтан байгаа болохоос гэдэг юм шүү. Мөгийн шартаа жоохон дэж татчих юм. Энд чи хүүхдийн хүмүүст эрэгдэж байгаа юм чи. <laughs> Ахаа. Бэлгийн бүр алиар болчлаа гэдэг. Үлэрсэн. Усаа усаж чадахгүй. Яа нэг яг хоёр жоохон хүчиг санагдах юм. Жимбэ тавмаа таа гэж байна. Юу нат яа. Чипэд дээл шиг байна. Одоо имээ одоо ингээл хөөхтүүдийн хөөхтүүд одоо бидний хөөхтийнх нь хөөхтийн хөөхтүүд гэх энэ олон хөөхтүүд байгаа эмээ харж л байгаа. Эмээ ажиглаад байдаг байсан юм. Одоо л ойлголоо. Чи цэцэрлэгийн ингээ юу. Хүмүүсийг хараад байдгийг. Бид нарт юу нэг яг хүүхдээ хүмүүжлэхдээ юуг анхаарах хэрэгтэй харагдаа тий бид нарт нэг захимаар нэг хичээсэ гэж бод. Тийм хэсэгслэл өсөх хэрэгтэй дээ одоо юу. Одооны хүүхдүүд ер нь замбрааг болсон байна. Тин дээр их эцгийн хүмүүс дутчих. Хүүхдийг чөлөөтэй байлгах гэдэг сэдвийн дор тэгээ өөр гаргаад маргаа тавьчихсан. Тэгэхээр л одоо эмх сэгсэрээсээ байхгүй. Тэгээд тоглоом жигтцсэн байл да одоо дээр үеийн өгдөөд үл тоглох ямар тоглоом байх вэ? Гэ ер нь багт нь яаж асах нь яг л тэр хүмүүс л юм. Нэг ялангуяа эмгтэй хөвгтэй бол их л дэгтэй үсэх хэрэгтэй. Аа. Би ч одоо одоо ээж чи бийж байгаа да. Одоо эмгтэй хөвгтэй бол ялангуяа зүг сайн яахгүй гэмтээ Аа. Яаж чагаад энэ тэнгийн утгатаад ингээд яачин. Хэрэгс зөөгөө ингээд нэг 3 400 гатгаад ингээд багнаасаа ингээд хатгуур ингээд дүүжлээд уйчдээс. Тэгээд орж ингүүтэл зөөгөө хар тоолдог байхгүй. Аа. Үстэнгүү. Нэг нь газар унж байгаа нэг рүү шивчүүл яах. Аа. Тийм шүү дээ. Тэгс хараа энэ л та тавьж л яаж юм да. Тэгээд ерөөсөн би ч гэл тогооны авдар дээр байна уу хаана юм тавьсан юм яг л байранд нь байлгана. Аа. Тэрс ингээл орж ирэнгүүтэл бүх юм ажи харахад байрсал. Энийг яагаад ингэж өөрчилсөн юм. Тэр хөвгтөч аяндаа сурна. Аа. Аяндаа тэгсэнээр. Одоо инки оюун бэлэг хоёр бол сайн мэдж байгаа. Сүүлд нь одоо ооё отоо энэ төр шиг явах үү тэгээд за отоо бол бүр байхгүй л нэг <laughs> багш хичүүлсэн тэгээд наавыгаа санаж байгаа л отоо шүүм хийж чадахгүй тэгээд өөрийнх нь ирэхээр шиг тэгээд байлгач ийсэн. Аа Оюун билег инкээ хоёр бол их нарийн гараар өссөн шүү дээ. Ой ой их тань амар юм байм шүү тий. Ой ой юм ба. За за за ерөнхийдөө л өндөрлөх тийшээ хандж байна тий. Тэгээд тэгээд э, хин нэргүй ахаас бас. За тэгээд. Одоо нэргүй ахаас бас залуучуудад одоо хүүхдээ одоо ялангуяа бид нэр одоо дөнгөж жоох хүүхдтэйгаа бид нарт хүүхдээ өсгөж юм уу гэхдээ юунд анхаарал дээрв хэрвээ спортоор хүүхдүүдээ явуулах гэж байгаа бол юунд анхаарсан дээрв тий Тэг ер нь ер нь хүүхд заавал тамирч юм шил дээ ер нь бие биел дээр нь эрүүл өгч хэвстэй эрүүл өсчиж цаашаагаа одоо амьдрал аз жаргалтай байна л да эрүүл хүн. Тэгээд тэгэхээр хүүхдүүд бол багаас нь эрүүл өсөхийн юм бол хөдөлгөөнийг л ер нь одооны хүүхдүүд ч нь бол ингээл утсаараа суучаар хөдөлгөөн байхгүй. Тэгээ бид нар чинь одоо тийм болчиход байлгүй бүх юмыг болохгүй болгоод одоо би өөрөө хүртэл ачаа гарч л байна. Ерөөсө болохгүй л гэдэг. Тэгээ тэр нэг хүүхэд чинь заавал хурж заавал хөдөлж ийж байна. Тэгээ тэрийг л одоо хорихгүй өгнө хөдөлгөөл одоо одоо бин тамирын гिचэл ороход манайхан чинь тэгдэг байхгүй нөгөө нэгдүгээр ингээ хөвчөө тэгээ энэ нэгдүгээр бужигнана. Тэгээ нөгөөдгийн жагсаагаал тоол 1 2 3 гэдэг ингээ зогсоосоор угаал тоолсоор угаал ингээ нэг команданд оруул гаргачих жоох. Уг нь бол тэр үл энэ тэмдэг хичээд биш болчих. Хүүхдүүд чинь хөдөлжлөөл хөдөлгөөл аль дуртай юм хийлгээл тэн дээр нь зааж өгөөл үн чааш нь ингээл өргөжлүүл явах юм ингээл команданд оруулаад цэгцэнд оруулж байгаа гэж байгаа нөгөө хүүхдүүд хөдлөхгүй болгоол. Тэгээ нэг хөдөлгөөний хориол. Тэгээ би бол одоо тэр аль болохоор хүүхдийг хөдөлж байгаа хүүхдийг хөдөлгөөний дэмжиж өгөөд тэр дэмжсэн дээр нь цааш нь хөгжүүлэхийг олж хараад тэгэл цаашаа тамирчин болох болохгүй. А тамирчин болдгоо юм хэд одоо би тэр нэрээс одоо та нарын насан дээр бол хөдөлгөөн гэдэг юм бол мэдэрдэггүй. Яагаад бол залуу байгаа учраас. Мэдхгүй одоо ингээл аа болж ин залуу гэж явж итэл яг тамирчин нөгөө хөдөлж исэн хоёр яг 50 40 эмэгтэй 45 өрөөл эрэгтэй 50 өрөөл яг хөдөлдөг хөдөлгөөр ялгарна. Яа, яг тийм. Яг ялгарна. Тэр бол ерөөсөө автоматар ялгарна. Тэр нь юу гэж ийг нөгөө хөдөлж исэн эд эсвүүч чинь нөгөө залуу насны хаагаар одоо шин тэргүй шинийхэн хаагаар явна штэ. Хуучин хуучны хаагаар ингээ явж итэл яг эвдрэл болох шин нь бол тэнд дээр нам зогсон. Нөгөө муу янзлуулаад байсан чинь цаашаа явж л байна. Нөө хөдлөөд байсан үү? Хөдлөөд байсан уу явж исэн чинь. Тэгэхээр яг тэр үнтэй адилхан одоо 91 35-аас дээш нас бол хөдөлж явах хэрэгтэй. Яг залуугийн хаягаа биш. Дандаа дасгал хийгээд өглөө болгон хөдөлгөөн хийгээд хөдөлгөөний ихтэй хүмүүс тэгдэг. Би өглөө алхацсан гэдэг байхгүй. Алхах чинь зүгээр агаарт тэр одоо хүчил төрөгчөө аваад энэ дотоод эрхтний юм яг хав заа гадна талдаа алхаж байгаа гэсэн хөдөлгөөнийхөө эрчимтэй хөдөлгөөний хийж чадахгүй. Тэнд нэг 10 минут гэсэн шогшоод нэг жоохон хурдтай хөдөлгөөн хийгээд нэг 30 минут хийчихвэл нөгөө эд эсээ сэргийгээд жаахан хүчил төрөгч ялгаруулад жаахан хөлс гаргачих юм бол Ядаж нэг зүргнийхаа сохилтыг нэг бүр байх хэд 100 өргөч бүр дэхтэл. Тэгвэл нэг зүргч нь хурдан шахаад ирэхээр бүр захрууга одоо ингээл ингээл иргэчээд ээж болно шүү дээ. Энийг бүр энэ лөө хөргөж ирэх эргүүлэх нь үүрэгтэй байхгүй зүргч одоо шахаж тэлж өгдөг ганц мотор нь шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг аль ажиллуулж Тэгж явбал тэгээд одоо бидний насан дээр ирэх чи. Одоо би ч одоо ингээд 60 хүрж байгаа гэж чинь. Одоо миний насны улс би минь харалтай тийм 50 40 ихтэл тэгээд энэ хөлн жааж байгаа л тэгээд өсөрч харих юм байх. Ер нь бол таны одоо үе тэнгийнхэн чи ер нь жоохон хөд муутай байсан учраас. Оо байх. Одоо тэгээд манай ангийнхан гэтэл одоо өдөр шин шаарч байгаа юм чи. Хөдөлгөө байсан гоо. Хөдөлгүүд нь бол тэр чинь тэгээд яагаад тэгээд байгаа юм гэхээр нөгөө хөдөлгөөнөө залууныхаа аагаар мэдхгүй яваад хийхгүй би болж байна тэгэл тий болж байна. Одоо та нар бол тэгэл хосрно гэсэн. Тэгэл гүз суугаал ингээл гүзээ суугаал их нөгөөтгөө алдчихна. Тэгэл бүр ингээл нэргүй ахыг одоо сайн хаар ямар ч хөтэй байхгүй. Тэгээд ингээд яваад хаар чинь тийм учиртай. Бид одоогоо би бол нэг хөдлөхгүй л байна л да зүг. Тэгтэл нөгөө 35-аас одоо ингээд таг хүртэл би чинь ингээл жил болгон Ази аврагчлаар бол тэмцээнд орж байна тэрийг орохын тулд бас тодорхой юм хөдөлгөөн хийгээд явж байгаа учраас гайгүй ш барай яваад байгаа. Тэрнээс өмнө өшөө хийгээл яваад байвал болоо л юм л да. Хийж л байх чухал. Хүүхдүүд ямар ч насныхаа хөдөлгөөн. Сая 2 жилийн өмнө жилийн өмнө л нэр баг чинь тэмцээнээр а юу яасан шүү дээ гадагшаа яасан шүү дээ бид нар чи шивэдэд таралтай тий шивэд тэгэхэд тэмцээнээр явж байсан шүү дээ би ч одоо <laughs> энэ аймгийн 75 оноос яг ята улсын аврагчлал харангаа аймгийн нэр өмнөөс Тэгээд 79 онд анх орж ирсэн. Арангаам тамирчин гэж нэрээ дуудлаа. Тэгээд одоо өнөөдөр хүртэл би арангаа тамирчин нэрээ дуудлаа. 40 40 жил орж штт. 41 жил. Тийм байна. Улсын орчлуулалт тэмцээнд тасралтгүй орж байна. Нэг удаа медальгүй тасарж үзээгүй. Тасралтгүй одоо 50 гаруй медаль авч байна. Азийн орчлуулалтад 4 удаа орсон. 4 л медаль авсан. Тэр чинь юу гэвэл нөгөө хөдөлгөөнд тасаргүй шинж байхгүй. Хөдөлгөөнд тасарсан бол тэгэл байхгүй шүү дээ. Тэгэл дунд нь сармагчаа. Тийм сармагчаа баг шүү дээ. Зя. За Нина эмээгээр нэг сайхан тэг ерөөд хилүүлэхөө эсвэл бол бас нэг бидэн та нэг сайхан нэг сэтгэлийнхаа үгийг хэлээд тэгээд тэргээр дуусгая гэж бодож байна тий. Одоо энэ маань ингээд битүүрийн энэ онлайн хуудсан дээр ингээд хадгалагдаад үлдэнэ. За тэгвэл яг та хоёр зориулж хийсэн. <laughs> Оо за баярлалаа. Одоо нэгэнд одоо хандан суусан өр хөвчнөндөө гарлаа. Хин энийхээ итгэлийг дааж амьдрах хэрэгтэй. Хин энэндээ халамжтай байх хэрэгтэй. Одоо өөр юу яах вэ? Тэгчээч л гэр бүл гэдэг чинь цаг салбарнараа байж насыг боддог. англ болч тий. За нэргүй ахаар та бас хин тоогоо төөгөө өдр тэнд үзэн шүү дээ. Тэгэхээр бас тэдэнд хандаа та юу гэж хэлэх. За одоо тэгээд одоо хүүхдүүд дэргэд ер нь айл амьдрч хэцүүтэй. Заавал одоо нисэж бууж одоо шууж гэсэн нисэж бууж амьдэрдэг. Хүний амьдрч гэсэн салдж ярьж яддаг. Тэгээд э, хол байх бол нэг бодлын яг нөгөө бидний сэтгэл бол хол болохоор нөгөө санаа зовхол юм. Тэгээд амьдрал тэнд одоо буцалж байгаа болохоор нөгөө явж байгаа хүмүүстэй бол амьдрал нь тэнд сайхан байна. Тэгэхээр одоо би тэрүүнд нь хүүхдүүдээ одоо бас одоо хүний амьдрал юм чи хаач гэсэн алтан дэлхийн амьдрал тэгээ амьдрахтаа бас хүний газар тэгээд нөгөө ус одоо урсал ус дагаж очиагүй сөрж амьдарч байгаа улс учраас тэнд эвтэй та нар ч гэсэн одоо бас эвтэй амьдрал бол гол нь одоо нэг урсгалаар урс чирээгүй хоёр талаас ингэж сөрж ирж нийлсэн амьдрал гэдэг бол тийм юм дэр нийлжиж цаашаа нэг зүг рүү явдаг учраас тэрийг л одоо ахиж салангуйсан юм аа нийлчээд буцаагаа салахгүй ханд бол нэг зүг рүү явж байгаа энэ амьдралын утга учирч одоо яг тэнд байгаа. Тэгээ тэр голдрал алдахгүй ингээд сайн сайхан яваасаа л гэж хөвгдөдөө одоо өсөж чинь. Тэгээ дэргэд байх бол одоо нүдэндээ ойрхон болохоор нөгөө бараа нь харагдчихвол баяртай байдаг. А хол болохоор нөгөө сургын сонсчихвол баяртай. Одоо сайхан болсон юм да дэргэдээ юм шиг хараад яриад. Э. Та нар ч гэсэн мөн тэр хол тэнд одоо тэр том газар тэр том одоо улсад очиод ингээд ямар сайхан амьдрал эхлүүлээ одоо тэгээ нисээд одоо ирээд бууцсан байна гэдэг чинь бас л хүний амьд сонирн байгаа шүү тийм ээ. Аа байсан тэнд ч одоо энэ тэгээ нэг тийм амьдрал. Тэгээ та хоёрын хувьд бол бас хэлэхэд хүлэгтнийг амьдралын урсгалыг тэс өөрөөр нэргүүлээ. Тэгээд тэнд бас нэг хүний амьдрал тэнд ямар хүн очиод ямар одоо амьдрал нэг шинэ амьдрал дахиад бас нүгүний хүлс эхлэл дээр ингээм амьдруулад ирж байгаа хувь заяа гэдэг чинь одоо ховор тавьцгаая. Тэгээд одоо нэг бүхэл бүтний хүний амь амь босч иж аярын амьдрал нээж тэр үний амь босно гэдэг бол холоос өмнө өмнө түүгээс уйлж гэсэн мундаг юу байж тэр чинь одоо хэлхээ. Тэгэхээр тэрийг бас одоо цааш нь Батбэх өргөлөөч уртуудаа насалж байгаа. Одоо хийж байгаа. Одоо насаа баярлуулж энэ дээр одоо тэрийг үнийг босгосонд энэ сайхан хайр амьдралаа өшөө одоо сайхан бэхжүүлж юм. Ийм сайхан юм. За баярлалаа.